Allah gawa ta malam ga bukata ta kaza kaza kaza idan ka ga shiru ka ce an yaka wannan malami yayi aikin ma abun ba haka bane amsuwar abun daga wajen Allah ne in an yi muwafiqa Allah sai amsa in ba yabo ba muwafika kuma Allah ki amsa dan shi Allah ba a mai dole abinda muke so a fahimta kenan Allah ba a mai dole lalle hadisin manzo Allah ya nuna mana addu'a tana saukin amsuwa a wajen bayan Allah salihai amma wannan hana hanawa ka samu wani salihin bawa wani lokacin ya yi wani roƙon Allah bi amsa ba saboda wani dalili na shi kar a yi waɗanda ake sa aiki aikata a watakila bisa yi abun ba haka bane za su yi ba dare ba rana iya ƙoƙarinsu suna so su wata kubiyar ka amma Allah an bai gaba dama sai ya ki amsa kuma maka ce Allah sai ya ki amsa kar ka ɗauka mun ce Allah sai ya ki amsawa gaba ɗaya a sai ya ki biyan buƙatar wannan abin da kake so amma ita da addu'a ai guda Allah amsa zaci dan Allah ya ce rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sa'idukuluna jahannama dakire duk lokacin da ka roki Allah wallahi Allah ya amsa sai dai abin da bun ma iya ganewa yanzu misali sai ka zo kana neman aikin gwamnati misali ne zamu sai ka jeba wani aiki ka ce kai aiki kaza kake so a roƙa ma Allah ka samu wani aiki sai malami ya iya kokari shi kamar a ce za a yi wani konkur sai aka zo aka yi konkur baka samu ba to karka ce wani addu'a ba ta zuwa watakila shi Allah ya ga wannan abin da kake nema bi dace ba tare da kai inda za a baka shi zai zama bala'i Allah sai ya amsa ba, sai ya amsa ba a wani guri ko kuma ka zo kana neman aure ko kina neman aure sai ki ce a roƙa miki Allah ni dai wane nake so sai a yi ta roƙon Allah wane sai kiya ko ka ce ni dai wance nake so a mun roƙon Allah hankalinta ya dawo kaina a yi ta yi a yi ta yi idan ka zo hira ba sai ta juya baya alamar kana ga addu'a ne bata ci ba tunda a juya ba baya ka kada karaya abin ya gaza yawa in mace ce a yi ta yi a yi ta yi kawai sai a ga wannan wanda ake so zuwa ki zuwa to kada ce addu'a ba ta wasu ba wataƙila shi Allah yana kallon wannan birbin in aka yi shi ba daidai ba ne wataƙila ke matar inda wancan ki za a yi auren za ki ɗanɗana kudarki shi kuma Allah bayyana bai ki shiga cikin bala'i sai ya hana wannan ki aure ki wanda zai ƙona ki ko kuma kai waccan wadda kake son a yi ta yi a yi ta yi sai abin ya kiwa Allah yana kallo ta kila idan ka aure ta ba za a samu ba zaman lafiya sai Allah ya canza ma sai a yadda ka samu wata wadda za ku zama na lafiya to sau da dama mutane bisa iya fahimtar wannan addu'a da kowane lokaci in aka yi amsa sace akwai kuma jinkiri hallau akwai jinkiri akwai lokacin da za ka yi addu'a kana so yau Allah biya bukata shi kuma Allah sai ga in ya biya bukatar a yau abin zai zama ma bala'i sai Allah ya ki amsa addu'ar sai ya kai ta wani lokaci duka sai muna kulawa da wannan a wajen addu'o'iwa sai muna kulawa akwai abin da kawai so kake yau kai yau baka ni so nake wannan abin malam kan gobe a yi a gaba to shi kuma Allah yana ga idan aka yi kan gobe a gama abin zai zama bala'i a tare da kai ba mun taɓa karanta muku kisa wani waliyin Allah wanda shekara arba'in ya yana roƙon Allah akan wata bukata ya yi ta yi ba dare ba rana akan wani abu da yake so Allah ba shi sai da ya shekara arba'in yana lissawa Allah bibiya mai ba bukata shi kuma inda yake zuwa ma don wato zudu gudun duniya ba ma a ɗake shi ba yake addu'a ka zama wani lokaci akwai abubuwan da in kana yi wani mutumin sai zo yanke ka kana wani auradin ka wani sai zo ma sallama sai yanke ka to shi wannan bawan Allah dan kar wani ma yanke shi kullum sai ya je dawa addu'a yake addu'a addu'a yake zuwa iya addu'a sai da ya shekara 40 yana lissawa ba ranar da ya zo kamar yau gari in yawa zai cika wato kwana 40 sai ce gobe dai ita ce rana ta ta ƙarshe in ma addu'a ta ta amsu in ma in fasa gobe dai rana ce ta ƙarshe na lissa gobe shekara ta arba'in cif in dai bukata da bata biya ba daga gobe na sa jan bek wannan addu'ar na bari wani abu da yake roƙo Allah labashi abin da yake roƙo kuma arziki ne da ya zo wani shekare ranar da wato shekara arba'in ta cika bakin auradin da yake yi ya yi auradin ya kammala ya daga hannu ya roƙi Allah towa Allah yau na biyan bukata ta ce in ba ta biya ba Allah daga yau dai wannan abin na fata roƙon shi ya ƙare daga hannun shi shiru bijib Allah ya amsa sai ce Allah Allah Allah albarkar girmanka albarkar darajarka albarkar annabawanka Allah ka kashe ni kawai tun da dai ni wani addu'a na yi taƙi amsa Allah ka kashe ni huta wannan ita wanda yake karkashinsa yana cewa ka kashe ni in huta sai ji ƙubububu ita ya karo sai wutar gudu ya kuma gefe ɗaya ya yi cokoko ya ce yanzu Allah halinka haka yake shekara arba'in Allah ina ta roƙo ka ƙyamsa yanzu a minti ɗaya Allah da na roƙi mutuwa kake so ka kashe ni Allah kyauta sai ya zo ya dafa itin ya faɗo yana zuwa gurin ashe itin yana da kogo kawai sai ga zinare cikin kogo ya jayo zinare haka kawai sai ga rututututututu yana biyawa yana biyawa da da yar hula shi da ya huda hula ta cika kawai sai ga malam ai zinare yadda ka san kawai ga yanin ba shi kamar ya kare sai kuwa ya hudda riga ya ɗaɗɗar mai hannuwa ya zuba riga ta cika zinare bai kare ba kawai sai hudu wanda shi ya kukkulle wando ya zuba ya sa wabuna adadar giya daure ya dauki riga ya dora aka ya dauki wando ya tuka da zinari ya dora aka ya dauki hula ya dora aka sannan a hannayen shi ma ya rike sai ya nuko gida uwar gida da tale ko ta kai abba muhammadu sani baban ku ya haukace har maza ku zabura hau baban ku ya haukace gatan zai zo gari a haukace shi ga yayo samu ya samo zinare kai bare kuma kuma gashi abun yadda ya kai shi to saboda haka ita addu'a wato sai dai a jinkirta ma amma karka ce Allah ka yi addu'a bi amsa ba yanzu a nan gurin abin da za mu fahimta abin da ya kawo wannan magana dalilin shaidan ya roƙi Allah kai tsaye Allah ya amsa mishi shi ya sa muka kawo wannan wato ɗan labarin gajere zamanin da Allah ce mai wa ina alaika la'anati ila yawmi ke. lalle tsinuwa ta ta tabbata gare ka har ya zuwa ranar sakayya qala rabbi shi ma shedan sai ce ya Allah fa anzurni ni ma to ka jinkirta mini ila yawmi ba suna har ya zuwa ranar tashi alkiyama ba mutu ba kun ji ya roki Allah ko har ya zuwa ranar tashi alkiyama Allah bai mutu ba Ƙala, kala ta'ala kenan sai Allah ce mai fa innaka minal munzarina ka je kana daga cikin wanda aka jinkirta ba kun ga kai tsaye ya roƙo sannan kuma kai tsaye Allah ya amsa mai to saboda haka amsar addu'a daga Allah ne ila yawmi waqtil ma'lum har ya zuwa lokaci sananne yake cewa قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين sai Allah ga wata malam ga bukata ta kaza kaza kaza idan ka ga shiru ka ce an yaka wannan malami ya yi aikin ma abin ba haka bane ba amsuwar abin daga wajen Allah ne in an yi muwafika Allah sai amsa in ba a yi ba muwafika kuma Allah ki amsa dan shi Allah ba a mai dole abin da muke so a fahimta kenan Allah ba a mai dole lalle hadisin manzo Allah ya nuna mana addu'a tana sauƙin amsuwa a wajen bayan Allah salihai amma wannan bayan hanawa ka samu wani salihin bawa wani lokacin ya yi wani roƙon Allah bi amsa ba saboda wani dalili na shi kar a yi waɗanda ake sa aiki aikata a watakila bisa yi abin ba haka ne. za su yi ba dare ba rana iya ƙoƙarinsu suna so su wata kubiyarka amma Allah an bai gaba dama sai ya ƙi amsa kuma maka ce Allah sai ya ƙi amsa kar ka ɗauka mun ce Allah sai ya ki amsawa da ɗaya a sai ya ki biyan buƙatar wannan abin da kake so amma ita da addu'a ai guda Allah amsa zaci Da Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakire duk lokacin da ka roki Allah wallahi Allah ya amsa sai dai abin da bun ma iya ganewa yanzu misali sai ka zo kana neman aikin gwamnati misali ne zami sai ka jeba wani aiki ka ce kai aiki ka ka kake so a roƙa ma Allah ka samu wani aikin sai malami ya iya ƙoƙarin shi kamar a ce za a yi wani konkur sai aka zo aka yi konkur ka samu ba to karka ce wani addu'a ba ta zuwa Wataƙila shi Allah ya ga wannan abin da kake nema bi dace ba tare da kai inda za a baka shi zai zama bala'i Allah sai ki amsawa sai ya amsa ba a wani guri ko kuma ka zo kana neman aure ko kina neman aure sai ki ce a roƙa miki Allah ni dai wane nake so sai a yi ta roƙon Allah wane sai kiya ko ka ce ni dai wance nake so a mun roƙon Allah hankalinta ya dawo kaina a yi ta yi a yi ta yi idan ka zo hira ba sai ta juya baya alamar kana ga addu'a ne bata ci ba tunda a juya ba baya ka kada ka raya abin ya gaza yawa in mata ce a yi ta yi a yi ta yi kawai sai a ga wannan wanda ake so ya zuwa ki zuwa to kada ce addu'a ba ta wasu ba wataƙila shi Allah yana kallon wannan birbin in aka yi shi ba daidai ba ne wataƙila ke matar inda wancan kin za a yi auren za ki ɗanɗana kudarki shi kuma Allah bayyana bai ki shiga cikin bala'i sai ya hana wannan ki ya aure ki wanda zai ƙona ki ko kuma kai waccan wadda kake son a yi ta yi a yi ta yi sai abin ya kiwa Allah yana kallo ta kila idan ka aure ta ba za a samu ba zaman lafiya sai Allah ya canza ma sai a yadda ka samu wata wadda za ku zama lafiya to sau da dama mutane bisa iya fahimtar wannan addu'a da kowane lokaci in aka yi amsa sace akwai kuma jinkiri hallo akwai jinkiri akwai lokacin da za ka yi addu'a kana so yau Allah biya bukata shi kuma Allah sai ga in ya biya bukatar a yau abin zai zama bala'i sai Allah ya ki amsa addu'ar sai ya kai ta wani lokaci duka sai muna kulawa da wannan a wajen addu'o'iwa sai muna kulawa akwai abin da kawai so kake yau kai yau baka <coughs> ni so nake wannan abin malam kan gobe a yi a gaba to shi kuma Allah yana ga idan aka yi kan gobe a gama abin zai zama bala'i a tare da kai ba mun taɓa karanta muku kisa wani waliyin Allah wanda shekara arba'in ya yana roƙon Allah akan wata bukata ya yi ta yi ba dare ba rana akan wani abu da yake so Allah ba shi sai da ya shekara arba'in yana lissawa Allah bibiya mai ba bukata shi kuma inda yake zuwa ma don wato zudu gudun duniya ba ma a ɗake shi ba yake addu'a ka wani lokaci akwai abubuwan da in kana yi wani mutumin sai zo yanke ka kana wani auradin ka wani sai zo ma sallama sai yanke ka to shi wannan bawan Allah dan kar wani ma yanke shi kullum sai ya je dawa addu'a yake addu'a addu'a yake zuwa iya addu'a sai da ya shekara 40 yana lissawa ba ranar da ya zo kamar yau gari in yawa zai cika wato kwana 40 sai ce gobe dai ita ce rana ta ta ƙarshe in ma addu'a ta ta amsu in ma in fasa gobe dai rana ce ta ƙarshe na lissa gobe shekara ta arba'in cif in dai bukata da bata biya ba daga gobe na sa jambe wannan addu'ar na bari wani abu da yake roƙo Allah labashi abin da yake roƙo kuma arziki ne da ya zo wani shekare ranar da wato shekara arba'in ta cika bakin auradin da yake yi ya yi auradin ya kammala ya daga hannu ya roƙi Allah a Allah yau na biyan bukata ta ce in ba ta biya ba Allah daga yau dai wannan abin na fata roƙon shi ya ƙare daga hannun shi shiru bijib Allah ya amsa sai ce Allah Allah Allah albarkar girmanka albarkar darajarka albarkar annabawanka Allah ka kashe ni kawai tun da dai ni wani addu'a na yi taƙi amsa Allah ka kashe ni huta wannan ita wanda yake ƙarƙasinsa yana cewa ka kashe ni in huta sai ji ƙubububu ita ya kalo sai wutar gudu ya kuma gefe ya yi cokoko yanzu Allah halinka haka yake shekara arba'in Allah ina ta roƙo ka ƙyamsa yanzu a minti ɗaya Allah da na roƙi mutuwa kake so ka kashe ni <laughs> Allah kyauta sai ya zo ya dafa icen ya faɗo yana zuwa gurin ashe ice yana da kogo kawai sai ga zinare cikin kogo ya jayo zinare haka kawai sai ga rutututututututu yana biyawa yana biyawa da da yar hula shi da huda hula ta cika kawai sai ga malam ai zinare yadda ka san kawai ga yanin ba shi kamar ya kare sai ku ya huda riga ya ɗaɗɗar mai hannuwa ya zuba riga ta cika zinare bai kare ba kawai sai hudu wanda shi ya kukkulle wando ya zuba ya sa wabuna adadar giya daure ya dauki riga ya dora aka ya dauki wando ya tuka da zinari ya dora aka ya dauki hula ya dora aka sannan a hannayen shi ba ya rike sai ya nuko gida uwar gida da ta ko ta kai abba muhammadu sani baban ku ya haukace har maza ku zabura hau baban ku ya haukace gata zai zo gari a haukace shi iya ga yayo samu ya samo zinari kai bare kuma gashi abun yadda ya kai shi to saboda haka ita addu'a wato sai dai a jinkirta ma amma ka ce Allah yi addu'a bi amsa